это Тай Лейбл. И сегодня у меня Эд Ширан. I'm gonna pick up the pieces and be an illegal help. When things go wrong, we can knock it down. But you will have to mean it. One thing on my mind. it's all for you. It's dark, cold December, but I got you keep me room Joke on manja and keep your shell up on the storm that's Спасибо вам. Подписывайтесь на мой канал и также ставьте пальцы вверх, если вам это нравится. И также продолжайте писать песни, которые вы хотели бы услышать в моем исполнении. Это не обязательно фальсос, может, вы хотите услышать какую-то женскую песню. Я не знаю. Что угодно. Я люблю вас.